أول مرة سجلت نفسي وأنا أعزف كان عمري 13 سنة أيام ما كان فيها التسجيل على أشرطة الكاسيت شغف الموسيقى والتسجيل ومعرفة الأجهزة المختلفة في هذا المجال خلتني أطور من نفسي وأتعمق أكثر في دراستي اللي جمعت ما بين تقنية المعلومات والهندسة الصوتية والموسيقى كلها مع بعضها البعض قدرت من خلال شركة ميلو ستوديو أن نشتغل على البرامج الوثائقية إعلانات الراديو والتلفزيون وتسجيل الألبومات الموسيقية والغنائية ونفذنا مئات الأعمال الصوتية مع كبار الشركات العالمية شاركونا في هذه المنصة واكتشفوا موهبتكم الجديدة اليوم